ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂ ਹਮ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਇਕੱਠੀ ਬਣਵਾਏਂਗੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ